Eine neue Welt hast du mir geschenkt. In dieser Welt ist nichts da, was uns trennt. Gemeinsam gehen wir, erwarten, was kommt. Für immer bleib ich bei dir. Du hast mir den Himmel auf Erden geschenkt. Mit dir strahlt die Welt heller als jeder Stern. Ganz viele Pläne haben wir uns gemacht. Das Leben wartet auf uns. Unsere Liebe, sie hört niemals auf und sie bleibt. Voller Friede und Liebe bauen wir in die neue Zeit. Niemand und nichts wird uns je nichts kann uns trennen, hab ich geglaubt. doch die Wirklichkeit hat sich anders gezeigt. Man hat uns getrennt, gesagt nur für kurze Zeit. Dass du nie wieder kommst, hat mir niemand gesagt, dass dies für Ewigkeit ist. Wer hat es gewagt, unser Glück zu zerstören? Zu meinen, die ganze Welt wird nur euch gehören. Mit Hunger und Kriegen zerstört ihr Mit Terror und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben werden. Terror und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben. often defeated in these annoyances. 白家。 déjà font frider.